Merci Seigneur pour ta grâce. Ce chant est à la gloire de ton nom Seigneur. El Shaddai, Elohim Tout-Puissant, Yahweh Sabaoth, éternel. Amen. El Shaddai. dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ça va Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, va Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, va Sabbat, Sabbat, Sabbat, Sabbat, Sabbat, Sabbat, Sabbat, Sabbat, Sabbat.